सुंदर मुंदरिए हाँ। तेरा कौन बेचारा हाँ। दुल्ला पट्टी वाला हाँ। दुल्ले पी गया शेर शक्कर पाई ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਈਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਲਾਡ ਮਲਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ like the video if yes so please give a thumbs up and subscribe to my channel and click on the bell icon so you will be notified that when my new video will come and comment me down if you want the making of this video and uh, I will try to upload uh, my video on every Saturday because uh, I am free on Saturday all are working days uh, except Saturday and Sunday. So I will try to upload uh, my videos uh, on Saturday because I'm um, not active at YouTube. Uh, I mean, अच्छे से मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हूँ आई मीन हूँ मैं बट हाँ मुझे बहुत सारा वर्क भी करना होता है तो इसलिए मैं ट्राई करूँगी रेगुलरली सैटरडे को अपलोड करने का तो मैं तो आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक करें बाय बाय यू ऑल